Oi pessoal, estou aqui mais uma vez com um novo vídeo de carro. Hoje vamos passear nas estradas das florestas e vamos fazer uma grande viagem de 5 minutos e depois de lá a gente vamos ver o que vamos fazer. 5 ou 4 minutos. Eu gostaria que tu deixasse teu like e deixe um comentário para que eu possa postar mais vídeos como esse de carro. Eu voando nas estradas, nas florestas. E o próximo vídeo eu trarei um, uma grande, grande, grande emocionante eu ei trazer... O quê? Eu quero que você adivinhe. Havia um dentro na estrada dos Estados Unidos. Vamos? vamos entrar. Bye.